bezpečnostními instrukcemi v tabu. Slide to armor cross check. Kyslíkových mask. Slide one armor cross check. Les vamos a facilitar unas instrucciones de seguridad para este vuelo. Por favor, no usen sus auriculares y presten la máxima atención. As we will now give the safety instructions for this flight, please remove any headphones and give the crew your full attention. En caso de duda, consulten las instrucciones de seguridad situadas en el bolsillo delante de su asiento. If you have any queries, please check the safety instructions in the seat pocket in front of you se abrochan, ajusten y desabrochan como les estamos mostrando. Les recomendamos que los mantengan abrochados durante todo el vuelo. Seatbelts are fastened, adjusted and unfastened like this. We recommend keeping your seatbelt fastened at all times. Hay cuatro salidas de emergencia, dos a cada lado del avión. Además hay dos salidas de emergencia sobre cada ala todas ellas señalizadas con la palabra salida. En caso de emergencia, siga la senda luminosa hacia la salida más próxima, que podría encontrarse detrás de usted. Todas las salidas disponen de una rampa inflable. There are four emergency exits, two on each side of the plane. There are also two exits over each wing. All are clearly marked with an exit sign. In the event of an emergency, floor lighting will guide you to the nearest exit, which could be behind you. All exits are equipped with automatic inflatable slides. Los chalecos salvavidas están situados debajo de sus asientos. Para su colocación, introduzcan la cabeza por la abertura, pasen la cinta alrededor de la cintura, enganchen en el cierre y tiren para ajustar. Para inflarlo, tiren fuertemente del tirador rojo. También podrán inflarlo soplando por el tubo. El chaleco nunca debe inflarse dentro del avión. A life jacket is located under each seat. To put it on, place it over your head, pass the straps around your waist, fasten them, and pull to adjust. To inflate the life jacket, pull firmly on the red cord. You can also inflate it by blowing into the tube. You should never inflate the life jacket while inside the plane. En caso de despresurización de la cabina, las máscaras de oxígeno caerán desde un compartimento ocurriera, tiren de la máscara, colóquenla sobre la nariz y la boca y respiren con normalidad. Ajusten siempre su propia máscara antes de colocársela a los niños o a otras personas que necesiten ayuda. In the event of loss of cabin pressure, oxygen masks will drop down from the compartment above your seats. If this happens, pull on the mask, place it over your nose and mouth, and breathe normally. Always put your own mask on before putting it on children or helping cinturones de seguridad desconectar el modo avión de sus dispositivos electrónicos de mano, ya que hemos abandonado la pista de aterrizaje. Le recordamos que el uso de la mascarilla de protección personal, cubriendo la nariz y la boca, es obligatorio hasta que abandonen el avión. Comprueben por favor que no olviden a bordo ninguna de sus pertenencias, como teléfonos móviles o documentación. Tengan cuidado al abrir los compartimentos. superiores y gracias por volar con Iberia. Esperamos verles pronto de nuevo. Welcome to Madrid. Please remain seated and keep your seatbelt fastened until the sign has been turned off. You may now switch off flight mode to your handheld devices as we have now left the runway. We remind you that the use of the personal protective mask covering your nose and mouth is mandatory until you are outside the plane. remember to take with you all the personal belongings, such as a mobile phones or documents. Take care when opening the overhead compartment. Thank you for flying with Iberia. Hope to see you again soon.